ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೆ ಎನ್ ಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದೇನೆ ಡೈಲಿ ಡೇಟಾ ಒಂದೂವರೆ ಜಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದೂವರೆ ಜಿ ಬಿ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೋನು ಮೈ ಜಿ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಜಿಯೋ ಡೇಟಾ ಲೋನ್ ತಗೊಳೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಐ ಜಿ ಬಿ ತಗೊಬೋದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ಜಿಯೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೇಟಾ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐದು ಜಿ ಬಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿ ಬಿನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿ ಬಿ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಂಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋನ್ಪೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ವಾಲೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ